głogówek, widoczne jakieś budynki kościelne, a to mi wygląda na obserwatorium. Tak czy owak, krótki rzut oka. To są chyba budynki klasztoru franciszkanów.